Bé, ara ens parlarà eh, el Ramon Franquesa, que és professor d'Economia de la Universitat eh, Central de Barcelona i ens explicarà algunes cosetes sobre el TTIP. Bé, moltes gràcies per convidar-me a la ESPE, als que heu organitzat aquest acte. És una mica de trastada col·locar-me en 5 minuts a explicar-vos del TTIP, eh? perquè pues, ja sabeu que és una cosa bastant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 vostès ja poden legislar el que vulguin a Europa sobre protecció de joguines, de tal, perquè ens ho saltarem. Eh, què pretenen? Pretenen, sí, sí, liberalitzar, col·locar les seves mercaderies sense que puguem intervindre. Liberalitzar les in inversions. Això afecta coses com el fracking. Si és legal fer fracking als Estats Units, Vol dir que cap estat europeu pot obstruir perquè és una distorsió a la competència. Per tant, si voleu protegir el medi ambient i prohibir el fracking, oblideu-se'n o protegir-nos dels transgènics o protegir-nos perquè qualsevol empresa de, ubicada als Estats Units, no necessàriament nord-americana, qualsevol empresa europea que vulgui fer fracking, obre una oficina als Estats Units i ve des d'allà a forçar que tinguis que fer aquesta qüestió. Però a vegades es pensa que això de, de, del capitalisme, aquest neoliberalisme que comentàvem anteriorment el Toni, no? és una cosa de desregular, de liberalitzar. No, no, no, no, no. És veritat, per algunes coses volen liberalitzar, però per altres ens volen col·locar una, una llei de ferro sobre la ciutadania per protegir, per exemple, els seus drets intel·lectuals, els royalties, les patents. Volen patentar-ho tot, els vegetals, el coneixement, acabarem eh, eh, en alguns àmbits de l'ensenyament cada vegada et trobes amb més problemes, perquè clar, aquest llibre, aquest article, no, això està sota patent i per tant volen patentar-ho tot i que els estats siguin els responsables de cobrar-ho. I si no, se'ls denuncia i els estats estan obligats a indemnitzar aquestes companyies a través d'un mecanisme d'una espècie de tribunal privat internacional que passa per sobre dels estats. Tribunal en el qual poden apel·lar també coses com si jo he vingut avui a Espanya i dintre d'unes setmanes apareix un altre govern que decideix, per exemple, pujar el salari mínim, les empreses estrangeres tenen dret a dir a jo vaig venir aquí amb unes condicions, aquest govern me les ha canviat, pot pujar el salari mínim, però jo faré els números i tots els diners que em costi de més m'ho ha d'indemnitzar. Podeu pensar, això és una fantasia. No, no, no. Això és una que ja han practicat les empreses europees. Hi ha una empresa francesa que quan hi ha la primavera àrab a Egipte, i una de les poques mesures que es prenen en aquell moment és pujar el salari mínim de 50 a 72 euros a Egipte, el govern progressista que hi ha durant uns mesos, fins que tornen els militars, té l'ossadia de passar de 50 a 72 euros, aquesta empresa francesa diu que això és la ruïna, que un treballador cobri 72 euros al mes, que no pot suportar-ho. Denúncia a l'OMC. El govern d'Egipte i el govern d'Egipte la té d'indemnitzar per al cost que això li representa a l'empresa. Què implica això? Diu, escolliu a què vulgueu, que canviaran les lleis i tal, però al final, com ho pagareu? A través d'impostos sobre els de baix, clar. Perquè aquestes empreses, en contra del que parlen els discursos de que volem reduir impostos, mentida, volen reduir els impostos sobre la renta, sobre el benefici, però no els indirectes sobre l'IVA, sobre el que paga la gent. Aquests els volen cobrar fins a l'últim cèntim. I volen utilitzar aquest instrument legal per col·locar-nos, diguem, una nova presó sobre tots nosaltres. Què esperen ells amb això? Esperen blindar, perquè hi ha és, algunes de les coses que porta el TTP ja les estem veient. La privatització de la sanitat, la privatització de les dades que parlava el, el, el Toni Barberà. Però fins ara ens queda una esperança de canviem el govern i canviem això i ho tornem a tornar a nacionalitzar, a controlar públicament. No. Allò que es privatitza ja no pot tornar públic perquè està blindat. La idea per tant, és un sistema en què no hi ha marxa enrere. Només es permet una direcció, cap a la privatització, cap a la pèrdua de, de drets. Eh, per, eh, evidentment, eh, això pues, a, la, a la ciutadania no se li explica. Per això han tingut un interès en amagar. I quan això s'ha filtrat i s'ha publicat, han fet un impossible per posar totes les barreres per impedir un debat en aquesta qüestió. Es, eh, eh, ens podem preguntar, i què podem fer? Bé, la primera cosa que podem fer és denunciar-ho, informar. Aquí els mitjans de comunicació tenen moltíssima importància, perquè la primera forma de mobilització és fer públic el que està passant. Veiem alguna victòria, Fixeu-vos, aquestes últimes setmanes, eh, quan han intentat allò, assentar, en, i ha vingut Obama a Europa, i s'han produït fortíssimes mobilitzacions, en centenars de milers de persones en alguns països, com en Alemanya, que on estava l'Obama, els mitjans de comunicació han deixat de parlar del TTIP, d'un poc que parlaven, i ara parlen de tractat de comerç, de tractat de libre comercio un recorda allò mm, de l'OTAN i cada cop mm, fue el tractado Transatlántico perquè, clar, cal canviar les paraules perquè la gent comença a veure que allò és... Bé, hem de persistir en l'agitació i en l'explicació de, quin, de quina manera aquestes multinacionals volen apropiar-se dels nostres drets. Hem de mobilitzar-nos, en primer lloc, amb la informació. En segon lloc, sempre que puguem, votant bé. Es comentaven aquí jo volia explicar una qüestió, perquè clar, quan ens enterem d'això, els moviments socials, eh, com tampoc és que siguem molt creatius, què poden fer? Desesperats, no? Eh, bueno, escolta, mm, fem això del Diosdado, no? una ILP europea. I vam anar, i vam anar al Parlament Europeu, anem a construir una ILP per recollir firmes, no perquè penséssim, sinó perquè el fet de recollir firmes ens permetria explicar, però ah, resulta que per poder fer una ILP t'ha d'autoritzar el Parlament. I aquesta autorització no és tècnica, es va acabar votant. Tela, on està la iniciativa popular? Però jo voldria recordar, ja que tenim les eleccions dintre d'aquí uns dies, que el Partit Popular es va oposar a la ILP. També ho va fer el grup socialista. També va fer, ho va fer-ho el grup liberal. Convergència, Ciutadans. Eh, clar, Parlar molt de sobirania de la gent i després tot i darrere. No deixar-te ni informar, ni decidir, ni participar en una cosa que afectarà el futur de les nostres vides, en fi, ens hem de posar les piles. Eh? I per tant, vaja, eh, en aquelles forces que estan portant al darrere, que estan sent còmplices amb aquesta qüestió. Perquè elles diuen, el govern del PP, per exemple, diu nosaltres no sabem res perquè aquesta és una negociació europea, però en el filtratge apareixen quadres importantíssims del PP en la negociació. Espanya, de fet, és el país que més negociadors té com a tècnics en aquesta qüestió, però ells no saben res. Eh? És una cosa d'Europa. Aquesta gent els hi han de parar els peus. I l'última qüestió és la mobilització, i amb això acabo. No? Aquí han anat sortint eh, la, la, la, la confluència entre les marees de marees que ens anem trobant, a articular la marea blanca, la marea pensionista, el, a marea de marees portem ja uns mesos treballant, intentant articular els moviments, hem de confluir en la defensa dels drets perquè està interrelacionat ens trobem amb un adversari que té una estratègia de destrucció de les conquestes socials d'apropiació dels recursos eh, públics i d'intentar blindar per l'eternitat això que avui ens estan prenent. Per suposat, això és una fantasia. També algun rei pensava que era rei per la gràcia de Déu Lluís XVI i va haver-hi un moment que la gent es va cansar i, i va passar per sobre. Però perquè això sigui possible cal coordinar, cal avançar en una, en una articulació d'aquests moviments front a la vaja, a l'expropiació que estan practicant sobre el conjunt de la ciutadania. Res més.